jag på väg ut i skogen. Jag eh, ska sova i bilen i natt. Ja, ni hörde rätt. Jag ska sova i bilen. Vi har just nu 18 grader ute. Det har regnat hela natten och till och från hela dagen. Men nu på kvällen har det börjat klarna upp så nu tänkte jag bege mig ut för att slippa allt stadsljud. Och eh, då fick jag också höra att eh, Danne, min kompis, när jag skrev att jag ska ut och sova i bilen. Så skrev han att ja, jag funderar på samma sak. Ja, men så häng med då. Kom ut dit jag är sen. Så han är hemma hos sig och packar och gör sig redo för att komma ut dit jag är eller dit jag ska. Så det blir till att göra lite mat ikväll och eh, sitta och höra på forsen. Och jag ska även pröva fiska lite. Får vi se om jag har någon napp. Fiskelycka om jag får någon napp. Eh, men det återstår att se. Så vi beger oss till stället jag tänkt vara på i natt. Och nu kommer Danne och hundarna. Tjuhu! Måste vi gå och säga hej åt vovvarna. Hallå! Hallå! Hej! Var är hundarna? Jag har höjt upp eh, golvet. Så att jag får in allt Jag har åkt upp <laughs> Hej Asta! Hej tjejen, hej! Hej! Hon var söt, hej Nanook! Nu har jag hälsat på Dannes hundar. Och de kommer också komma ut sen. Men vi avvaktar tills det har slutat regna. Eh, för det är väldigt grottmoln rakt ovanför oss. Så vi hoppas att det drar iväg. För det är klart där och så är det mörkt här på sidorna. Så de hade ju inte lovat regn ikväll. Så vi hoppas det drar iväg. Så man kan göra mat och sitta och surra vid elden och bara mysa. Må gott ut en lördagkväll. Eller hur? Det låter väl nice. Ja, jag kommer ändå en Nej, nej, de vill inte nappa. Ingen fiskelycka idag. Det blev ingen fisk. Men de vakar ju, det är det som är så konstigt. Men är det för tidigt eller är det för sent på dagen? Nu ska jag ta och förbereda för middagen. Och det blir eh, stekt rådjur. Nej, skojar bara. Det blir stekt kronhjortsskav eh, i tortilla med lök och eh, grädde. Och salt och peppar. Så jag ska förbereda och göra i ordning det här. Sen ska det läggas i den här stekpannan över älven. Hej! Nu har vi ätit gott. Vi har ätit tortilla med eh, kronhjortsskav, chorizo och lök. Eh, och i det blandade jag matlagningsgrädde. Och eh, tillbehören till det var sallad, paprika och gurka. Så vi är alla nöjda, mätta och belåtna. Så nu sitter vi och pratar lite grann här vid forsen. Och eh, hundarna har fått lite tortillabröd. Det var fullkorn, så de ska inte få illa av det. Men vi återgår till att ha en mysig kväll och eldar och mår gott. Jag pratar med

Jag vet inte om ni ser något, jag vet inte om ni ser mig. Men... Nej, jag ska försöka sova nu. Klockan är över 1.45. Och jag ligger i bilen. Så, så gott, vi syns imorgon. Kolla vad som är på min sovsäck nu när jag skulle sätta ihop den. Uh. Den där vill jag ju inte ha in i, in i bilen. Oh. Oh. Den var väl inte stor? <laughs> Den var stor. Sådär, nu är bilen nästan packad och vi ska åka vidare och se om vi får se några fåglar, några fyrbenta djur eller någon eh, ovanlig växt eller växtlighet. Fåglar, ja, vi åker vidare. Här ligger ett lik. Har du sett? Åh jädrar. En styckad älg. Ja, det är väldigt utspritt. Undrar om inte här är något djur som har gjort. Ja, kan nog vara. Björn går jag mest i vägen. Nej, det är ingen fara. Ja, nog kan det vara björn som har gjort det här. Jag menar, det är ju så utspritt. Allting är ju smådelar. riktigt vackert. vackert. Kan vi Yeah. framåt den går. Visst blir det? Nej. Jo, det blir det. Klockan är nu 20 i fyra. Söndag eftermiddag. Så vi beslutar att eh, vi börjar rulla hemåt för vi har någon timme i bil innan vi är hemma. Så jag tackar för den här gången och jag hoppas vi ses snart igen på nya äventyr. Och eventuellt nästa gång tältning. Men vi får se. Hej då!